Vacuna't contra la privatització. Vacuna't contra la precarietat. Vacuna't contra la opresión. Vacuna't contra la El sindicat és la vacuna.